Yo mensen, ook weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets super cools doen. Een... Oh, berichtje. Even kijken. oh, tijd voor de giveaway. Wat ik ga weggeven is deze hele mooie bracelet horloge. Ik heb er ook een, zoals jullie misschien zagen. Hier is hij. Super handig. Dan kan je stappen erop zien en al dat soort dingen. Hij werkt op je telefoon, dus je hebt als het goed is, even kijken, een appje op je telefoon. Even kijken waar die staat goed is. Dit is hem. En op dat appje kan je alles bedienen, kan je alles zien. Kijk hoe lang je hebt, hoeveel stappen je hebt gezet. Kan je weer op klikken, hoe lang je hebt geslapen. Je hartslag. Al dat soort dingen. Wat je moet doen is als eerst zet je onder in de chat. Ik doe mee. Dat is heel belangrijk, want als je alles hebt gedaan, maar niet hebt getypt ik doe mee, kan je niet meedoen. Dan zit je niet in de pot waaruit ik straks ga grabbelen. Dus dat is, zou heel jammer zijn als je dat niet typt. Daarom moet je vooral, ik doe mee, onder in de chat typen. Als je dat hebt gedaan, dan ga je in een aantal video's. Ik heb onder in de chat gezegd welke video's dat zijn. Ga je in een aantal video's kijken naar glitch. In totaal mag je vier uitkiezen. Ik zet er denk ik iets van 10 online. Uit vier mag je kiezen welke ehm, video je gaat bekijken. En in die video zit dan een glitch. Die glitch ziet er ongeveer zo uit. En voor als je het niet zo goed kan zien, dit is het in slow motion. Ja. Oké, die glitch moet je dus vinden. Als je die glitch hebt gevonden, kijk je op welke tijd de glitch staat. Het kan er ook een paar seconden voor of na zitten. Ongeveer twee seconden ervoor of erna, anders stelt het niet. Als je dat dan hebt gedaan bij vier video's van de tien, hoeft niet meer, liefst ook niet minder. Maar als je er dan, dan eh, ga je naar mijn site en daar zet je dan de tijden neer. En dan krijg je een code. Die code die plaats je bij het berichtje ik doe mee, wat je hebt getypt. En als je alles goed hebt, dan kan je dus uiteindelijk vijf keer in de grabbelpot komen. Maar stel, je hebt er maar twee goed of je wou er maar twee video's van de vier bekijken, dan kom je drie keer in de pot. Deze giveaway geldt helaas enkel voor België en Nederland. Deze giveaway geldt nog wel tot niet volgende week, maar over twee weken op woensdag, de 17e. En op de 21ste, dus zondag, maak je bekend, bekend wie er heeft gewonnen. Ben je alles een beetje vergeten? Nou, dat maakt helemaal niet uit. Want hieronder in de description heb je nog het hele verhaal. Wat je moet doen, hoe je het moet doen, tot wanneer het geldt. Al dat soort dingen.